呀，好短！小初不觉得两年有这么快，参加了 Rise 我才觉得两年好短。我们是二冠 S D Rise，倒数，七、六、五、四、三、二、一，集结完毕！祝贺我们的 Rise 正式成团！ 的时候，对 r a n e s 对我们都是形的起点。我觉得那个时候人最需要的就是平静，让大家更多的去关注到真正的男团到底应该是去做什么，然后他们到底应该关注的是什么。我觉得当然要有极致的舞台，我们就得把舞台做好。舞台，舞台，舞台才是舞台，以舞台为主，把舞跳起，这是男团应该做的东西。 我们大家一起嘛，是一个人拼很大，大家都在想去把一个舞台做好。用我们的舞台做去告诉大家，我们是谁。 只要我们想强，我们可以很强。我觉得 Rise 在我眼里就是最强的。恭喜 Rise，恭喜 Rise，恭喜恭喜。Rise，看到了吗？谢谢。 恭喜 Rise！are Rise！s We 掌声有请 Rise！我们是啊，大家好，我们是 R1SE Rise。谢谢 R1SE Rise。作为 Rise 时间，我觉得最骄傲的是我们完成一些别人没有完成的事情，比如破晓海，这是别人从来没有做到过。 小孩就像是倒映的天上的星星。后举着我们 Rise 的闪电的那个 logo，其实就是想告诉我们说，我们是一体的。大家都没有说再把我们当成是一个个体来看，而是 Rise 的整体。从那一瞬间开始，才叫做 Rise。粉丝帮我们一起建立了 Rise 的初心。 我希望这个团走得更远，走得更高。Rise 是一个不单纯的，只是一个偶像团体。我们希望去尝试一些不一样的东西。哇！我们是一直在尝试学习去做音乐，跳出舒适圈，我们要去找麻烦。 拿这个做采样吧，把所有的情绪和感受融入六首歌里，找到感觉了，慢慢慢慢的有自己的一些原创想法。就是分工合作去完成每个人自己最擅长的事情，就让我们来做我们属于我们自己男团的风格的东西。我们团体的微手点就是真的就敢玩吧。 进团之后，大家的个人特质是慢慢变得明显。Rise 在我心里是一个很强的男团，无论是未来出现什么样的团队，Rise 就是我们的。大屏幕。我觉得挺好的，就是很享受。我觉得作为一场就少一场我一直认为 Rise，真的到达山顶的时候，就是他在解散的那一天。 完成了最后 rise 的一个舞台，那 rise 就是真的到了他最终的那个山顶。